Benvenuti a questa presentazione di SysPub. SysPub è un software che fornisce un'interfaccia grafica per il controllo delle macchine per lavorazione lamiera Salvagnini controllate da PDP. Il software comunica via protocollo Telnet con un emulatore PDP, in questo caso un ERSA C11 della DBIT, invia i comandi e interpreta le risposte dell'emulatore consentendo di eseguire lunghe sequenze di comandi in modo automatico. Il programma si apre con la schermata principale cui vedremo i dettagli in seguito cliccando sul primo pulsante della barra degli strumenti come vediamo nel terminale sotto verranno avviate la connessione all'emulatore, la sequenza di boot, l'inserimento della data e l'abilitazione di ulteriori due porte telnet ausiliarie una per la lettura dello stato dei segnali e degli assi della macchina e una per la gestione delle liste di produzione in questa presentazione ci limiteremo a conoscere le funzionalità relative alla gestione dei programmi salvagnini da inviare alla macchina e per illustrarle apriamo la relativa finestra di gestione dei file nel PC. Come vediamo sulla sinistra è disponibile un elenco di programmi salvagnini di cui possiamo leggere il codice sulla destra presenti in una cartella all'interno eh, del computer le operazioni che si possono fare con i programmi sono la compilazione del programma, la raccolta delle informazioni relative al programma, l'avvio alla produzione con la quantità desiderata, l'interruzione della produzione e nel caso della funzionatrice la rilevazione e l'impostazione delle posizioni di impilamento. Cominciamo con la compilazione come possiamo vedere sempre nel terminale syspub elimina l'eventuale eh, programma presente all'interno del PDP inserisce il nuovo codice e successivamente lancia il comando SDE di compilazione all'interno del PDP nella parte centrale della finestra è possibile eh, vedere la notifica di quanto avvenuto, mentre nella scheda delle informazioni vediamo che sono stati raccolti i dati relativi al numero di punzionature e al tempo teorico di esecuzione. Per raccogliere le ulteriori informazioni relative al programma si agisce sul pulsante relativo che avvia il programma, il, la sequenza di rilevazione delle informazioni che vediamo rilevate nelle altri controlli della scheda per quanto riguarda l'impilamento anche qui agiamo sul relativo pulsante che lancia la sequenza adeguata rilevando il pezzo impilato di cui viene data una rappresentazione grafica eh, eh puntando con il puntatore il pezzo impilato sul in basso sulla barra di stato è possibile leggere le informazioni relative al pezzo è inoltre possibile spostare la eh, posizione predefinita dall'emulatore andiamo a vedere se viene accettata la posizione viene accettata e il pezzo rimane nella propria posizione vi ringrazio per l'attenzione buongiorno